अपाङ्गता यो शब्द सुन्नासाथ हामी सबैलाई फरकपन आउँछ यो समाजमा अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि फरक छ अपाङ्गताका प्रकारहरूमा बौद्धिक अपाङ्गता एक प्रकारको अपाङ्गता हो जुन अरू अपाङ्गता मध्ये जटिल समस्या भएको पाइन्छ हरेक व्यक्तिको क्षमता स्वभाव व्यवहार आदि कुराहरू फरक हुन्छन् उस्तै वातावरणमा रहेर पनि आफ्नो उमेर वृद्धिसँगै क्रियाशील देखिँदैनन् यी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवन क्रियाकलापहरू गर्न सक्दैनन् अरूको सहारा लिनुपर्छ आफ्नो हक अधिकार के हो कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै ज्ञान हुँदैन आत्मनिर्भर हुन गाह्रो हुन्छ आफ्नो मौलिक हकको ज्ञान हुँदैन भविष्यबारे कुनै ख्याल हुँदैन फरक फरक क्षमता हुने हुँदा यिनीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञानको अति आवश्यक पर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूमा पनि अझ बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकाहरूलाई धेरै समस्या आइलाएको हुन्छ यिनीहरूले आफ्नो कुराहरू आफ्नो इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई व्यक्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् र कुनै पनि यिनीहरूलाई दुःख आइपऱ्यो भने यिनीहरूले आफ्नो सुखको अनुभूति समेत गर्न सक्दैनन् बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा बालबालिकाहरूले आफूमा परेका समस्याहरू दुःख कष्टहरूलाई आफैले अनुभूति गर्न र व्यक्त गर्न सक्दैनन् त्यसैले यिनीहरूलाई आफ्नो क्षमता र उनीहरूको आवश्यकतालाई बुझेर यिनीहरूलाई हरेक क्रियाकलापहरू सिकाउनु पर्छ शिक्षण पर्छ यिनीहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले सर दिने हो भने समाजका केही राम्रा काम गरेर देखाउँछन् र देखाएका उदाहरणहरू पनि धेरै छन् शिक्षण सिकाइका लागि यिनीहरूलाई नाच गान खेलकुद पनि अति उपयुक्त हुन्छ यसबाट यिनीहरूको शारीरिक बौद्धिक विकासमा सहयोग पुग्छ यिनीहरूका पनि आफ्ना इच्छा र आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् हामीहरूले बुझेर मनोरञ्जात्मक क्रियाकलापहरू गराउनु पर्छ र यिनीहरूलाई खुसी राख्नुपर्छ आउनुहोस् यी बालबालिकाहरू पनि हामी सबैका सन्तान हुन् त्यसैले हामी सबैले सहयोग गरौँ माया गरौँ अवसर दिउँ